қымбат достар міне тағы да тағы да лифкут д три плюс к два ол ешқандай д три к два деген ешқандай маркетингке ешқандай болған жоқ міне бірінші рет бұл американдық не д три егер организмде д три жетіспесе ешқандай мына ішіп жатқан баттардың біреуі де сіңбейді сондықтан да д три д три мына особенно біздерге керек себебі офисный помещениеде отырамыз күннің д три тек күннен аламыз екен так как біз күннің көзіне шықпай жатқандықтан ол бізде жетіспеушілік болады ал одан кейін қалғандары просто на туалет кетеді да просто сіздерге ал екінші магний ол дейтін нервный системаны успокаивает ұйқыны жақсы тады одан кейін витамин ол жиырма төрт түрлі витамин ол организмге қазіргі көктемде ол керек бізге А кофе ол да тоже ұйқыны жақсартады және де потеря веса ал супер редис бізде ол сосудтар тазалайды бүткіл қан дағы мына организмдегі сосудтарды өздерің білесіңдер ғой соның бәрін тазалайды ал мынау керемет супер грин ол дейтін детокс очищение оны өздеріңіз білесіңдер кишечник тазалайды иммунитет кишечникте оны түсініңіздер ғой ал мынау біздің сыворотка ол ә, против морщин түнде наныш жағып жатасыңдар сәттілік